तो लड़के लड़कियां आपके पढ़त था हैं हाँ साहब बिटिया बिटिया जब पान तक पढ़ाए यही अब बिटिया का पढ़ाए साहब अब वो तो अपने घर दुआरे गई हैं हमसे उनसे कौन वास्ता है न कमा खिए हैं न पी पिए हैं तू पढ़ा था कि नहीं नहीं है के अम्मा बाबू कहन रहा है तू पढ़ेगी और तो से छोड़ भाई जात है कहीं पढ़ा था छह में तो हर तो से बड़ी बहन है हां वो पढ़े जात है कि नहीं ना जात है कहाँ ना जात है अम्मा बाबू ना भेजते हैं बेटा है यहाँ पढ़ाए दे चार चार जबर तो आपन का ना हो तो बुढ़ौती में हमारे काम दे साहब